What's up guys? So this is Madam Gaming. Papakita ko sa inyo kung ano yung bagong monthly offers. Ayan. So makakuha mo tong maskara sa pagtatap up ng kahit magkano, kahit 50 pesos or kahit magkano nga. Then, yung pangalawa is itong $3 which is 150 pesos. Makukuha mo na yung damit niya. So, may damit ka na and mascara. So, pag nag-top up ka ng $5 na 250, makukuha mo tong barrel na may kasamang kill prompt na pang 4 days. So, may special effect yung kills niya sa loob ng 4 days. So, yun lang naman yung bago this update. Para naman akong nakita pang iba. So, bye-bye!